کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی ته کلاس ما می نشست که برای من مظهر تمام چیزهای چندشاور بود اون هم به سه دلیل اول اینکه کچل بود دوم اینکه سیگار میکشید و سوم اینکه در اون سن و سال زن داشت اینها همه برای من تهوع آور بود سالها گذشت یک روز با همسرم از خیابون میگذشتیم که به طور اتفاقی به همون پسر قوی هیکل ته کلاس برخورد کردم در اون حال که من زن داشتم سیگار میکشیدم و کچل شده بودم